самарқанд қаласы жібек жолының алтын көпірі екенін барша түркі халықтары мойындаған біз түркі әлемінің ата жұрты ретінде өздеріңізбен жан жақты қарым қатынасты дамытуға айрықша мән береміз еліміздің бастамасымен қабылданған түркі әлемнің келешегі 2040 құжаты оны іске асыру үшін бүгін түркі мемлекеттері ұйымның стратегиясы қабылданбақ ынтымақтастығымыздың болашағы зор деп айтуға толық негіз бар біз өңірлік және жаһандық мәселелерді шешуге белсене атсалысып қуатты күшке айналуымыз керек